At magandang-magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW. Sa muli po, ako ang kasitao na lang. Ang ating pong pag-uusapan ngayon mga kapatid ay isa pong uh, tutorial. Ituturo ko po sa inyo yung pong nakuha kong technique, lalong-lalo na po kung ang gamit mong camera ay DSLR. Isa po sa mga karaniwang vlogger, no? halimbawa, uh, gumagamit ng DSLR, karaniwan sa kanila ay pachamba-chamba na lang, lalo na kung hindi mo gamay ang settings nito or umaasa ka sa automatic. Nangyari po sa akin yan. Nakalagay siya ng automatic function. Eh ang problema, kung exposed sa araw, minsan ang resulta ay hindi gaano maganda nagbablard. So dahil po sa mga nangyaring yan, trinay ko pong aralin. Lahat po ng inyong makikita na mga pag-aaral patungkol po sa ating DSLR e camera, nasa YouTube rin po. So, una, kailangan nakaset up po siya ito po, uh, ang gamit ko po nito ay DSLR e Canon 1500D. So, dilinti, may linti po siya, no? Uh, with a uh, length po siya ng 55mm. Ayan po. Uh, ah, 55 by 18mm. So, kailangan ho, naka, ilagay mo siya sa manual function. Alam niyo po, kung manual function kasi, ikaw ang uh, magdi-decide at magtitimpla. Pangalawa, eh, pinakamahalaga, so lagi siyang nakalagay na sa video, no? Sa video, ilagay natin sa video, iun natin. So, dito sa video mga kapatid, yan, ito po yung lalabas, nakikita po ba? Yan, ito po yung lalabas. So, kailangan mo lang dito, ang una mong titimplahin mga kapatid, yan, timplahin natin, ito pong ISO. So, isip mo ang tinatawag na ISO. Ang ISO mga kapatid, mas maganda kung outdoor siya, ilagay mo siya sa 400 hindi ka bababa ng 400, hindi ka tataas ng 800. Ang baseline mo dyan is 400. Ay ISO, number one yan. Pangalawa, yung tinatawag na aperture. Ang aperture naman mga kapatid, dapat ilalagay mo naman siya sa pinakamababa. Oo. Uh, pag ganitong DSLR uh, nasa 4.6 meron siya or 5 no so pinakamababa ilagay mo siya Okay? Ngayon, ang kasunod na i-adjust mo, yung shutter speed niya. Ang shutter speed naman niya, makikita pa rin ako natin dito. Para pong makapture niya, ito po yung pagbukas at uh, ah, pag-capture ng, uh, ng ilaw. No? So, kailangan ho, mag-base kayo sa 125. So, yung tatlo na yan, aperture, uh, ah, ISO, at ang tinatawag natin na shutter speed, mahalaga po yung tatlo na yan na magkakatugma. Pag magkatugma, maganda po ang resulta niyan. So ang ginawa ko, 125 uh, ah, ang aking shutter speed ay is ko is 400. Ang aking naman aperture ay nilagay ko sa pinakamababa. Okay? Now, sinubok ko siyang kumuha ng video. Nung kumuha po ako ng video mga kapatid, ang pinakamaganda na lang doon, depende na po sa distance mo from your object. Yun ang napansin ko eh. Pag malayo-layo ka sa object mo, so kailangan mong mag-adjust. Eh, ito na lang po yung i-adjust mo mga kapatid. Eh, ito pong ditong lente. Itong lente pong dito, na-adjust po yan. Eh, ito na lang po yung i-adjust-adjust mo. Hanggang sa makuha mo yung magiging blurred yung background. Yun po ang pinakamainam. No? So, ang frame uh, na rate natin mga kaibigan, mas maganda kung pipiliin mo yung 24. Okay? So, para po masigit ninyong maunawaan, ay akin pong ipapakita sa inyo yung pong aking nagawa ngayon. Magkaiba po ito sa resulta ng ginawa ko noon. Mayroon pa akong ginawang cinematic effects gamit ang aking DSLR camera. Pero this time, ipapakita ko sa inyo, ako man po ay sobrang natuwa at sobrang nagulat. Kaya ho, kung vlogger ka, dapat mga kapatid, kung ang gamit mo ay DSLR, camera, wag po kayong malungkot. Aralin nyo lang kasi ako po, inaral ko lang dyan. Ito po ang resulta, panoorin nyo. Panoorin natin. Okay? Sinubukan kong laruin ng aking camera. Ang aking nice ay kung paano ma-blurred ang background at ma-captured ang object. Dito nilaro ko ang ISO, aperture at ang kanyang shutter speed. Nakalagay sa shutter speed 125, mababa ang kanyang aperture at 400 ang kanyang ISO. Bingo, eto ang resulta. Nahirapan ako kumuha sa una. Pero dahil sa pag-aaral ko at pagre-research sa YT, eto, nakuha ko rin ang gusto kong resulta. Naway, magustuhan din ninyo ito. At syempre, kabilang ito sa paghahanda para mas mapaganda pa ang ating susunod na mga vlog. Kung di isa larang inyong gamit, subukan nyo lang. Tatlo lamang ang kailangan doon. Aperture, shutter speed at ang ISO. Siguradong maganda ang resulta. Hanggang sa muli, mga kaibigan, mabuhay. Thank <laughs> you. mga kaibigan, inyo pong napanood, ano po, yung resulta. O, di po ba? Yung pong bulaklak ng tiningnan natin, kinuha natin, nalaro na natin. Mula sa binablurred natin siya, tapos kinukunan natin na i-highlight yung background hanggang sa i-blurred yung background at siya naman po yung puna. Yung pong puno mga kapatid, dito po sa amin yan. Kita mo yung guhit ng puno. Dati, blurred na blurred yun. Hindi ko makuhang kuha. Pero ayan, nakuha po natin at makikita po natin ang background niya, nakita po natin na blur, uh, ah, na blur po natin yung background. So, <clears throat> again, wag po kayong bababa mga kaibigan ha. Okay, ISO, kung ang gamit po ninyo ay DSLR, wag po kayong bababa ng 400. Wag po kayong bababa sa shutter speed ng 125. I-adjust na lang ng konti. At babaan nyo lang po, pinakadulo natin yung aperture. Napakahalaga po ng mga bagay na yan. O di ba? At least may natutunan tayo mga kaibigan. So, kung ikaw ay isang vlogger at nagdadalawang isip ka gumamit ng DSLR camera dahil uh, sinasabi mong hindi ka gaano uh, ah, hindi mo alam kung paano gamitin ito. Ako din po ay ganoon. Madami din pong akong pinagdaanan. Pero dahil sa pag-aaral ko sa YouTube, andyan naman po lahat. Ayan, at least natutuwa ko. Hindi pa man siya perfecto mga kapatid, pero malaki na po ang ikinaganda mula po sa unang video. Asahan niyo po na tayo po gagawa ng mga video uh, na mas maging ikakasiya ng ating mga uh, manunood gamit na po ang ating DSLR camera 1500. Okay? So maraming maraming salamat po sa inyong panunood at kung nag-enjoy po kayo, comment lang po kayo mga kapatid. Huwag po kayong mag-alala sapagkat magkakaroon po tayo ng mga pagpupost no po kung ano pa po yung mga cinematic na ating gagawin para po may matutunan naman po yung iba. Sa muli po, ako po si Taong Gala. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood at sana po ay nag-enjoy po kayo sa video ito panibagong karunungan na ating pong natutunan, isinishare ko lang po sa inyo. At kung nagustuhan ninyo, comment down below mga kaibigan. At syempre, huwag nyo na pong palampasin. Pindutin ang subscribe button at bell button para updated kayo sa susunod nating mga video. Okay po ba yun? Alright. So maraming maraming salamat Siyempre mga kaibigan. Ako po ay taus pusong nagpapasalamat sa ating mga kapatid na nagpindot po ng subscribe button at bell button para maging member po ng ating channel. Siyempre, andyan po ang ating kapatid. Atin pong pasalamatan sila Normendap De Leon, Ken Celisti, Lynn Harakawa, uh, Raul Saprol, Kapangarap Vlog, Samuel Rojiro, Suez Pande, Joselito Masiba, Malditang Pasaway, Roberto Rodriguez, Joe Daris, Vicky TV, Joan Channel, Wilber Machuang, Clarita Di Mayuga, Triple E Motoblang, Onika Angel Grisel W, Bundok Tralala, Nat Gonzalez, Luz Biminban, My Mother's Diary, Wandering TV, Amak Balmero. Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta uh, sa ating pong channel. At syempre, Miguel Love shoutout po sa ating mga kaibigan na nandyan din at sumusuporta sa atin katulad ng Team Ayuda Revive na pinangungunahan ni Ate Ligaya. Syempre, uh, kasama po ang ating NHB official, ang ating pong team Budol, andyan po si Boss uh, uh, Al, si MB Survivor, ayan, si Ma Manibadung, si Francia, ayan, yung lahat po ng mga, si Quincy, you know, si Doc Lab, yung mga team Budol dyan. Eh, uh, syempre, ang team Pima, kasama po si Rems Arhan, Every Di Monday, sa Rakitira sa Taiwan. Ayan, Miguel, ang shoutout ho sa inyo. Ayan, si Barbie Mon at si syempre, ang ating pong nag-iisang busrabi mapangmahal. Okay? At siyempre, Miguel Love, shoutout naman doon naman sa ating mga kasama sa Team Bornibol. Ayan. Ang Team Bornibol naman natin mga kaibigan si Shirley. Andiyan po si Shirley. Andiyan po si uh, admin. No? Admin Bornibol. Kapangarap lang. Sumpay Buhay. Karaselda Whitey. Nilo Magnayan. LTV. Miguel Love shoutout. Ayan. Dito Lizaro mga aking kababayan. At Siyempre, ang Team Unity. Ayan, kay Kayla Flores. Ayan. Mega love shoutout sa iyo. Uh, ah, kay Milo Sada. Uh, kay Nikael. Uh, kay, siyempre, ang ating kaibigan na si uh, Balbon TV. Oh, si Balbon, no? Kabalbon. Ayan, mega mega love shoutout uh, boss technician. Sa lahat po mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo sa inyo pong patuloy na pagsubaybay sa ating uh, ah, video. Medyo kakaiba ang vlog natin ito, pero sana po ay nakatulong sa inyo. Hanggang sa muli, taong gala po. God bless and bye-bye.